Salut! Astăzi este despre a înghiți. În dicționar este a face să treacă mâncare în stomac prin faringe și esofag. Ascultând uh, două tipe în metrou astăzi, cum uh, își împărtășea una alteia dietele ca să slăbească, mi-am dat seama că noi înghițim mâncarea, uh, suntem foarte atenți la ce înghițim, la ce mâncăm, câte grame din carne respectivă mâncăm sau câte felii de pâine, dar nu suntem atenți deloc aproape la emoțiile cu Așa că pe această cale, dacă cumva ții vreo dietă, ideea este să o mâncăm și o alună și o frunză, să o mâncăm cu bucurie sau să ne observăm emoția cu care mâncăm acea mâncare, ca să nu rămână doar înghițită, cum zice Dexul, trecut așa uh, mâncarea în stomac prin faringe și esofac. Să fie trecut